Ama bosta masei urte, ama bosta masei urte, neskatxa zer dakizute, erromeria buruan beste gauzik ez dezute, beste gauzik ez dezute.